Cześć! Dzisiaj będę w Warszawie jeździł na Uberze takim oto samochodem. Zobaczymy jak zareagują na to Warszawcy pasażerowie. Jest pan Mirosław. Zapraszam. Coś do bagażnika przycisk. Już zamykam panu drzwi. Już zamykam. Ja tak pana wprosiłem do przodu, a może pan chce do tyłu? Nie. Z tyłu jest jeszcze więcej miejsca. Dobrze. Lepiej, żeby mnie sąsiedzi nie widzieli, bo powiedzą, że mi się w głowie przewrócił. <laughs> Będą zazdrościć panu powiedzą, będą robić szkody jakieś, bo powiedzą, że ma za dobrze. Co to za samochód? Co to się dzieje? A nie, to jest Mercedes Maybach. Jestem pana kierowcą? To nie źle. Na bolcie? Kurwa no. Zapraszam. Do piaseczna jedziemy. No. Co to za akcja? Jak to? No kurde. Przepraszam, jest inny samochód niż, No, niż w aplikacji. No właśnie tak słabo trochę, wolałem tym Oplem jechać. Serio? <laughs> Przepraszam. Pasy zapięte? Proszę bardzo, śmiało. a czemu tak? Jak to? No i przyjechać. Co miało przyjechać? I A, przepraszam. <laughs> Zawiozę panią oczywiście bezpiecznie, komfortowo jak najbardziej. Wprawdzie mamy tu do czynienia z Mercedesem Maybachem, 2018 mhm. rocznik, 470 koni. Piękna A co sobie Pani pomyślała, jak Pani mnie zobaczyła w tym tym? Nie wiem, Że to nie- byłam w szoku, myślałam sobie tak sobie, że nie no to chyba nie do mnie. A mówię, że może my się coś znamy? ugościć. Są też masaże. Chce Pani masaż? Proszę. Hot relaxing plecy, hot relaxing ramiona, activating masaż, classic masaż. Dobra, lecimy. Hot, hot masaż plecy. Powinno już być, coś czuć. Coś czuję, coś czuję. Mm, fajnie. Ryziowa, ten 6 it will be on the app. Don't be scared. I'm not cheating. Uh, the course is for free. I will end the, the app and your. I uh, ah, know the car is just different. We're not using. yeah? Miał być Opel, przyjechał Maybach. Dzień dobry, witam. Z takim kierowcą. <laughs> spokojnie spokojnie. Pani nie czuje tej prędkości, mimo wszystko na, na liczniku widzę, ale to jest dobry znak dla tego auta, że, że nie czuć prędkości. Mogę zrobić zdjęcie? Jasne. A ja mogę z Panią zrobić swoje zdjęcie? Mhm. Na Instagrama. No i setka pękła. Szybciutko. <laughs> Jejku, jak się rozpadało. No, dość okrutnie. Masakra. Zatrzymamy się po jedną osobę po drodze, dobrze? I Świetnie, spoko. jakoś myślałam, może inne tablice, przepraszam, i dlatego może coś źle spojrzało. Znaczy, absolutnie nie narzekam. nie, nie spotyka się zbyt często Znaczy, takiego jest tak, samochodu. jakbyśmy płynęli, a nie Tak, jechali. dokładnie. Dokładnie, szczególnie, że no nie wiem, jak przyspieszę na przykład, to jest, Wow. jest przyspieszenie <laughs> bardzo mocne, bardzo szybko przyspiesza. Wow. A mimo tego nie czujemy tego. No, to prawda. Do zobaczenia, hej. A nie mogę ci powiedzieć, niespodziankę. <laughs> hej. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry Pani Natalia. Jak się czujesz? Ja też byłam w takim samym szoku jak ty. Okay. <laughs> Więc przyjeżdżamy jak prawdziwe gwiazdy, widzisz? Poprosiłem pana, żeby przyspieszył, więc ze mną przyspieszył przed chwilą myślałem, że dostanę zawału, fantastycznie było. Już jestem. Nagrywają nas teraz. Pomacham. Ah, finally, we found each other. Yeah. It was hard. yeah. I'm not used to this. No Uber? No. It's so. not allowed in my country, so. Where you from? Iceland. From Iceland, yeah. cool. Ja pana kojarzę z internetu. Jak to? No tak. Przepraszam. No się zaskoczony byłem. Mam nadzieję, że było super. Bardzo, bardzo miło. Wow! Bardzo przyjemnie się jechało, bardzo fajne auto. fajnie i to zaskoczyłam się. Ojej, co za pracowity dzień. Nie wiedziałem, że kierowcy na aplikacjach mają taką ciężką robotę. Z tego miejsca chciałbym podziękować Jose, który udostępnił nam ten samochód do nagrania tego odcinka. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć w następnym filmie reakcję moich pasażerów na przyspieszenie tego oto AMG GT Drifta. Do zobaczenia.